Je suis dans le train assis. J'ai trouvé une place sans vis-à-vis. Sur un autre passager. Mais c'était sans compter sur toi. D'un geste empli de compris, j'enlève alors mes affaires pour te faire une place. Pourquoi tu t'es pas mis en face Pourquoi tu t'es assis à côté de moi Pourquoi tu t'es assis côté de moi. Toi, tu gardes ton grand manteau. Pourtant, je ne suis pas le seul à avoir chaud. Tu ne sens rien, mais ton nez est pourtant bien plus près. Pourquoi tu t'es assis à côté de moi Tu n'as certainement pas mis ce qu'il faut sous les bras. cette chanson peut s'écouter dans la situation que je viens de vous citer. À côté de cette personne qui parle si fort au téléphone, pourquoi tu see.